L'educació viària és el millor camí per aconseguir una mobilitat segura. El Servei Català de Trànsit ho té molt clar. Només amb una formació continuada al llarg de tot el nostre cicle vital podrem avançar cap a l'ambiciós objectiu que ens hem marcat per l'any 2050. Zero víctimes mortals i zero lesionats greus amb seqüeles de per vida a les carreteres. L'educació viària està present des dels primers mesos de la nostra vida. Els pares ens corden a la cadireta i s'asseguren d'aprendre totes les precaucions. Quan ja som conscients, és el Servei Català de Trànsit l'encarregat de deixar una profunda empremta cívica en la nostra formació. Campanyes específiques, parcs d'educació viària, treballs de conscienciació i la millor de les tècniques ensenyar actituds i comportaments prudents d'una manera lúdica perquè vagin penetrant com una pluja fina en els nostres infants. L'educació i la formació continua molt present al llarg de tota la nostra adolescència. El leitmotiv del Servei Català de Trànsit és que ens anem conscienciant dels riscos que ens envolten per saber evitar-los. Cotxe, primer clac i després rumb activitats i material específic en els centres educatius complementats amb cursos pràctics de conducció de bicis i motos. I tot això amb el suport de campanyes molt específiques, campanyes fonamentals en l'adquisició d'hàbits segurs. xerrades a instituts i iniciatives com la de Canvi de Marxa i el programa Game Over, on els adolescents, gràcies a testimonis directes, són realment conscients de tot el que es pot perdre en un accident de trànsit. El que m'estava passant era que m'havia trencat l'esquena i que no tornaria a caminar mai més, no? Tant si decidim anar a la universitat com si comencem a treballar, continuarem en contacte amb l'educació per a la mobilitat segura. El Servei Català de Trànsit aprofundeix en els deures i els drets de tots, conductors, copilots i vianants. Hola, carinyo, per fi he sortit. Arribo d'aquí a 5 minuts. Espera. Conceptes com velocitat, distracció, cansament, marquen les campanyes. Desconnectat. Conduint, desconnecta. Evita les distraccions. A les universitats s'imparteixen cursos de conducció segura de turismes i motos. El Departament d'Interior ha creat fins i tot un distintiu de qualitat per a aquelles autoescoles que ofereixen un plus extra d'educació viària continuada. A les empreses també s'ha treballat perquè hi hagi una atenció especial en la seguretat viària laboral. Interior i Empresa i Ocupació desenvolupen un mòdul formatiu de caràcter intersectorial i transversal en seguretat diària en l'entorn laboral, enfocat preferentment als desplaçaments d'anada i tornada a la feina relacionats amb els accidents in itinere. I quan esdevenim pares, repetim la conducta que vàrem observar en els nostres progenitors i cordem els nostres fills a la cadireta amb el convenciment que practiquem la conducta més segura per ells. Els pares són un eix fonamental en la transmissió dels valors en seguretat i educació viària per tal d'aconseguir generació rere generació una seguretat viària responsable i sense riscos. I no podem oblidar que fins i tot els més grans, els que tenen més experiència, tampoc ho saben tot. És important que continuïn aprenent perquè els riscos són uns altres. A mesura que anem fent anys, comencem a tenir problemes d'oïda o de visió, Triguem més a creuar un pas de vianants i els nostres reflexes són més lents. El Servei Català de Trànsit no oblida aquests usuaris que han de rebre una formació específica a les seves necessitats. Així es tanca el nostre cicle vital, tota una vida rebent una formació continuada per aconseguir fer de les nostres carreteres i carrers els llocs més segurs per tots els que hi circulen.